Soy Geraldina Colotti, periodista y escritora italiana, pertenezco a la BRICS PSV. Italia es prácticamente un portaaviones de la OTAN y un almacén de bombas nucleares norteamericana. Alberga más de 100 bases militares, muchas de las cuales son propiedad directa de la Alianza Atlántica y muchas otras ocultas o indirectas. ¿Cuál es el costo a pagar por esta ocupación de territorios? En primer lugar, un coste económico, ya que se destruyó la producción local para dar cabida a polígonos, misiles y tanques, para dar cabida a una economía de guerra de la que ahora dependen vastas zonas del Véneto y Cerdeña, Sicilia, Campania, Lazio. Un costo para la salud, ya que el uso de sustancias altamente tóxicas y para experimentos secretos en bases militares han provocado un aumento de tumores en personas y animales, que nace con monstruosidades inobservables, como la definen los ganaderos. Un costo en términos de independencia y soberanía, porque Italia, uno de los principales países de la OTAN, con los salarios más bajos de la Unión Europea, favorece el pago de los gastos militares y no los derechos y la salud de los ciudadanos ni el empleo, como se ha visto durante la pandemia, cuando Italia ha tenido el triste récord de muertos por COVID como consecuencia de los drásticos recortes en el gasto sanitario. Un coste en términos de seguridad también, ya que Italia posee alrededor de un centenar de bombas nucleares estadounidenses y por tanto es un peligro potencial a nivel mundial. Por eso es más urgente que nunca que los pueblos se unan en una lucha por la paz con justicia social y para decir no más OTAN.